université elle a coupé l'abonnement à des journaux parce que c'était trop cher. Et donc, ben, tout simplement, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que je suis allée devant mon ordinateur pour trouver un article, j'ai essayé d'accéder à la revue et j'y avais plus accès. Il fallait que je paye euh, moi-même si je voulais y avoir accès parce que la fac ne payait plus. Je dis par expérience personnelle, il y a beaucoup de jeunes chercheurs qui me disent qu'ils ont peur de l'open access parce que sur l'idée ils trouvent ça super, mais ils ont peur pour leur carrière parce qu'on sait encore que bah, les gros journaux qui sont payants, ils ont encore beaucoup d'influence et euh, notamment pour euh, avoir un poste, etc. Enfin, c'est bien d'avoir publié dans des gros journaux qui sont encore dans des modèles fermés, donc où il faut payer pour avoir accès aux articles. Alors un jeune chercheur, il pense à sa carrière. S'il bah commence maintenant, dans 20 ans, il n'aura pas fini. Euh, dans 20 ans, on en sera où à ton avis euh, moi, je pense que ça dépend de l'implication des jeunes chercheurs, parce qu'il y a aussi beaucoup de chercheurs confirmés qui euh, publient dans l'open access, mais euh, j'ai envie de dire que eux, leur carrière, elle est déjà en route, ils sont déjà dedans, et que nous, par contre, il ne faut pas qu'on ait peur et qu'il faut vraiment qu'on s'y mette. Donc, je pense que c'est à nous, dans notre début de carrière, thésard, postdoc, d'essayer d'inciter même de, parler de ça à des chercheurs confirmés dans le laboratoire pour essayer de faire bouger les choses, essayer que la démarche, elle devienne plus naturelle et que justement on essaye, nous, de, de dire on veut publier dans l'open access et qu'on le fasse et que comme ça, eh ben, on ne se sente pas seul et à se dire oh, mais est-ce que je fais bien de faire ça, etc. Non, les chercheurs payent pour publier leur article, mais ensuite tout le monde y a accès et on n'a plus cette histoire d'abonnement qui coûte cher parce que là, effectivement, c'est des sommes énormes. Enfin, les facs payent des millions d'euros pour avoir accès aux articles. Et donc c'est de l'argent qui pourrait quand même peut-être servir à faire autre chose. Donc ce serait bien. La recherche par exemple, ce serait cool.